अखियों से दरिया बह गया है खब अधूरा रह गया जग भी पराया हो गया है जुदा तेरा साया हो गया तेरी दुनिया मुझे अब नागवारा है तू हंसती रह बस यही सारा है मोहब्बत हो गई थी दोनों को एक अरसा हो गया मेरा ये इश्क था दो तरफा अब एक तरफा हो गया मोहब्बत हो गई थी दोनों को एक अरसा हो गया मेरा ये इश्क था दो तरफा अब एक तरफा हो गया मोहब्बत हो चांद भी रूठा तारे भी रूठे आसमां भी मेरा न रहा हैरान हूँ मैं दिल में तेरे क्यों मेरा बसेरा ना रहा चलो रब दिए जे मंजूरी मैनू भी कोई गिला नहीं रखा जी मैं मनता मंगया पर क्यों तू मिला नहीं नई किस्मत थी दीवाने की मैं हारा जीत हुई जमाने की अखियों से दरिया बह गया है खब वो अधूरा रह गया जग भी पराया हो गया है जुदा तेरा साया हो गया तेरी दुनिया मुझे अब नागवारा है पर तू हंस रह बस यही सारा है मोहब्बत हो गई थी दोनों को एक अरसा हो गया मेरा ये इश्क था दो तरफा अब एक तरफा हो गया मोहब्बत हो गई थी दोनों को एक अरसा हो गया मेरा ये इश्क था दो तरफा एक तरफा हो गया मोहब्बत हो गई थी दोनों को एक अरसा हो गया मेरा ये इश्क था दो तरफा एक तरफा हो गया मोहब्बत हो गई थी दोनों को एक अरसा हो गया मेरा ये इश्क था दो तरफा अब एक तरफा हो गया महाबा मोहब्बत हो गई हो मोहब्बत हो गई गई मोहब्बत हो गई मोहब्बत हो गई ना ना मोहब्बत हो गई गी मोहब्बत हो गई हो गई मोहब्बत हो गई हो गई हो गई मोहब्बत हो गई हो गई हो गई हम्म। मोहब्बत हो गई थी दोनों को एक अरसा हो गया मेरा ये इश्क था दो दरबा अब एक दरबा हो गया हो लाइक करो लाइक करो लाइक करो लाइक करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय